semua IPO boleh beli ke tidak? Hai, saya Mr. Alex daripada Home Richard. Hari ini nak berkongsikan sama anda satu situasi yang sangat penting kepada semua pelabur yang dekat sini. Jangan lagi untuk pergi carikan semua macam oh, nampak IPO saja sangat-sangat happy nak pergi mohonkan dia. Semaram, saya ada satu member berkamertan cakap sama saya. Eh, dia punya kawan satu kali berikan satu saham apa Lee Ford ha, itu satu industri steel ha, jual tu buat untuk barang-barang uh, metal dia wah nampak macam sangat meriah ini industri wah tapi satu kali masa IPO dia launching adalah dalam 23 sen satu hari saja tutup terus jatuh sampai sering 185 betul-betul rugi lebih daripada 20% dalam satu hari saja. Sebab kenapa? Banyak orang cakap sama dia, oh IPO baru berluar, mesti mau beli. So ini adalah satu kesilapan yang sangat besar. Kita sentiasa kena tahu, jangan nampak IPO saja, pergi kejar saja. So kita boleh nampak daripada sini, untuk sekarang saya kena pergi kongsikan sama anda, dia ini adalah syarikat yang sepatutnya tidak beruntung. Profit tak ada. Lagi untuk sepatutnya untuk semalam saja, untuk satu hari je jatuh sampai 8.85 Oh dia terus keluarkan apa berita pula Oh kasih special dividend Oh macam nak tenangkan hati untuk semua bravo dia Okay so I kena cakap lah Ini semua adalah taktik-taktik untuk uh, Nang tanker Itu eh, kan. banyak besar punya orang datang So ini kena hati-hatilah. So jangan sebab dividen, jangan sebab IPO baru keluar, jangan sebab berita saja sentiasa bagi berikan satu saham dia. So kita sentiasa kena benarui fundamental analysis dengan technical analysis sahaja untuk bagi analisiskan satu syarikat berbaloi untuk kita bagi fokus untuk bagi kita beri ke tidak. So ini adalah IPO perkongsian hari ini. Kalau nak belajar lagi lanjut, dipersilakan berikan buku dekat bawah sahaja so ini adalah nota-nota teknikal analisis untuk semua pemula sahaja sekarang kita jual dalam seringgit so double click video ini untuk like followkan saya setiap kali saya akan perkongsikan sama anda taktik-taktik untuk berlabuh dalam saham busa Malaysia terima kasih